बिट्टू और बबलू कहाँ हैं? अभी यही थे मुझे क्या पता कहाँ गए दिन भर आवारा घूमते रहते हैं समझा नहीं सकती आज इनको घर आने दे मैं इनके हाथ पैर तोड़ूंगा अंकल नमस्ते अंकल आ, दो बिस्कुट दो चिप्स दे दो दो चॉकलेट दे दो जल्दी दो दो चॉकलेट दो चिप्स और दो बिस्कुट के हुए सौ रुपये लाओ पहले सौ रुपये दो फिर सामान दूंगा सौ रुपये लेकिन मैं पैसे नहीं लेके आया हूँ सौ रुपये कल ले लेना लाओ लाओ ऐसे ही दे दो बेटा तेरे जैसे होशियार बहुत देखे हैं पहले सौ रुपये दे फिर सामान दूंगा अंकल दे दो प्लीज दे दो please please uncle please uncle please क्या प्लीज प्लीज है पहले सौ रुपये लेके आ कल दे दूंगा हट अंकल दे दो दुकान से बाहर निकलो मेरे पास छह सौ रूपये है अगर मैं आपको छह सौ रूपये देता हूँ तो आप मुझे कितने रूपये वापस करोगे तू अगर मुझे छह सौ रूपये देगा तो मैं सौ रूपये काट कर तुझे पाँच सौ रूपये वापस कर दूंगा पाँच सौ रूपये पाँच सौ रूपये कब दोगे अरे दे तो दूंगा आ, दे दूंगा कब दोगे ये बताओ अरे बोला ना दे दूंगा आ, दे दूंगा आपके पैसे पैसे मेरे पैसे कुछ नहीं अभी दो सौ रुपये में से सौ रुपये काट कर अगर मैं इसको देता हूँ हिसाब बाद में जोड़ना मेरे पैसे दो जल्दी दो अरे यार गड़बड़ कर दिया ये ले पाँच सौ रुपये मुझे सामान नहीं लेना है चल भाई चलते हैं अरे वो चल चल चल चल अरे मेरी बात तो सुन छह सौ रूपये में से पाँच सौ रूपये ले गया सामान भी नहीं ले गया लेकिन इसने मुझे छह सौ रूपये कब दिए आई पागल बना गया <laughs> भाई चल रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं क्या खाएगा बता मोमो चाउमीन बर्गर बहुत सारी चीज खाएंगे हाँ हाँ चल खाते हैं मजा आएगा चल चल चल चल वेटर हाँ हाँ बताओ क्या खाओगे यहाँ क्या क्या मिलेगा हमारे रेस्टोरेंट में दाल चावल रोटी सब्जी मोमो चाउमीन बर्गर पिज्जा सब कुछ मिल जाएगा हमारे लिए आ, एक पिज्जा एक बर्गर एक मोमो और एक चाउमीन लेके आओ ठीक है एक मोमो एक चाउमीन एक बर्गर एक पिज्जा इसका बिल हुआ एक हजार रुपये लाओ एक हजार रुपये दो एक हजार रुपये हाँ हाँ मैं देता हूँ पहले लेके आओ मेरे पास बहुत पैसा है आ, हाँ, अच्छा ठीक है हमारे पास तो पाँच सौ रुपये है हम एक हजार रुपये कहाँ से देंगे तू चिंता मत कर मैं कुछ करता हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ ये लो एक पिज्जा एक बर्गर एक मोमो और एक chow mein pizza burger momo chow mein आ क्या खुशबू आ रही है आहा आहा चल खाते हैं खाना कैसा लगा लाओ बिल दो एक हजार रुपये हाँ हाँ देता हूँ मैं सोच रहा हूँ एक पिज्जा और मंगा लेता हूँ एक पिज्जा और लेके आओ हाँ हाँ लेके आता हूँ ये ले मजा आ गया मक्खी पिज्जा में मक्खी पिज्जा में मक्खी आ, आ, ऐसे ही पिज्जा में मक्खी डाल के खिलाओगे मक्खी भाई थू कर मुझे उल्टी आ रही है वे वे वे हट वे वे वे वे मुझे उल्टी आ रही है चल भाई बाहर उल्टी करके आते हैं हाँ हाँ चल भागो भाग गए पागल बना के फ्री में खा गए थक गया क्या थक गया कहाँ से आ रहा है हम बाजार घूमने गए थे आज बहुत मजा आया है? आज बहुत मजा आया आ, बेटा पढ़ना लिखना मत मजे लो बेटा कभी अगर मेरी खोपड़ी घूम गई मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा अरे भाभी जी आप आओ आओ बैठो हमारी पड़ोस की भाभी आई है जज्जा चाय बना कर ला अरे नहीं नहीं चाय नहीं आज हमारे घर में कैसे आना हुआ भाई साहब क्या बताऊं कल हमारे घर में एक चोर घुस गया था आ, मैं सोच रही हूँ अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेती हूँ आपकी नज़र में कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो बताओ आंटी मुझे रख लो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में मैं आपके घर के गेट में खड़ा रहूंगा पूछताछ किए बिना किसी को घर में नहीं आने दूंगा फिर सब मुझे कहेंगे गार्ड साहब कैसे हो <laughs> अरे नहीं बेटा तू अभी छोटा है पापा हाँ, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ ड्यूटी कैसी ड्यूटी हाँ, पागल हो गया है क्या अच्छा पापा चलता हूँ नमस्ते बिट्टू जा अपने घर जा हमको नहीं चाहिए सिक्योरिटी गार्ड आ हा हा हा मैं गार्ड हूँ गार्ड इतना खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड बन के दिखाऊंगा इतना खतरनाक इतना खतरनाक अबे चुप पागल हो गया है क्या घर चल घर चल इसको यहाँ से ले जाओ हमको नहीं चाहिए कोई गार्ड जा घर जा हट पागल चल बेटी घर के अंदर चल हाँ मम्मी चलो ए, कहा चल पहले मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा अरे पागल ये मेरा ही घर है मुझसे पूछताछ करेगा क्या आपका घर है तो क्या हुआ मैं गार्ड हूँ गार्ड पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना पहले ये बताओ आपका नाम क्या है मेरा नाम काजल है काजल अच्छा नाम है शादी हो गई है शादी मेरी शादी नहीं हुई है हाँ, नहीं हुई अच्छा तो आपके बच्चे कितने हैं आई ओहो कुछ गलत पूछ दिया क्या <laughs> पागल हट